Najbliższa noc jeszcze bardzo mroźna, ale w kolejnych dniach mróz zelżeje. Witam Państwa, Marzna Słupkowska. W nocy od Pomorza po Dolny Śląsk będzie padał śnieg, ale niezbyt duży. Na wybrzeżu zachodnim niewykluczony marznący deszcz. Nad ranem będą tworzyć się lokalne mgły osadzające szać. Siarczysty mróz w Kotlinach Górskich do minus 25 stopni, na Podkarpaciu minus 21. W pozostałych regionach od minus 18 na Suwalszczyźnie i w Małopolsce do minus 5 na Nizinie Szczecińskiej. W niedzielę początkowo na krańcach południowo-zachodnich popruszy śnieg. Później słabe opady śniegu pojawią się również na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pogodnie i od minus 10 stopni na południowym wschodzie do minus 2 na wybrzeżu. Ciśnienie zacznie rosnąć. Warszawskie barometry pokażą 1017 hektopaskali. W poniedziałek na północy i wschodzie nieco więcej chmur, a śnieg popruszy na Podkarpaciu i tu najchłodniej minus 7 stopni, poza tym od minus 5 do minus 1. We wtorek ponownie, A w kolejnych dniach znów silniej powieje, miejscami będzie padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na drogach zrobi się niebezpiecznie. Spotykamy się ponownie wieczorem. Zapraszam.